saluton eh, kai bonvenon al ni nove episodo hodiao estis eh, interesa tago char esperanto ludis eh, nekutiman rolon mi devis lautlegi legi poeziezan tekston kai mi diro salvi pli en la venontai tagoi do bon volo attendi tema spri testo rilata al nova proyecto ki u baldao aperos do pacienzu kai intertempe restu cunni ni kai kun meditu kun dankon Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur pied noto, fakte, kiu estas indikita per asterisco en la pagio quartcent dudexep. Temas pri letero quiu Zamenhof scribis en la iaro 1903. Asterisco, kiel autoro de la lingvo, mi pli ol alia volus che gi estu kiel ebla plei perfecta. Por mi, la retenigiado de pli bonigoi estas pli malfacila ol por ciu alia, che mi ec confessas, quelca in foioin mi iam estis preta proponi alla esperantistoi keikain malgranda in plibonigoin sed giusta tempe mi ec memoradis pri la granda dangerezzo de tia pascio cae mi forgetadis mian intenso. e ble keikai auscultanto i povas surprisigi pri la emo reformi esperanton fara de zamenhof sed verdire kiam oni legas kai legas daure la vercaron de Zamenhof tio ne estas granda surprizo. Ali flanke citiu piednoto estas unu el la malmultai parto e kiam Zamenhof clarigas ke kelkfoje pli oportunas sin deteni de agado char la nura facto agadi povas tut certe porti vundoin in alla tuta afero. Cai persone dirite, al mi resultas malfacile sin deteni de agado. Sed iom post iom mi tion lernis, cae mis si volas pri via espertoi. Dankon pro via attento, gis morgau cae ciel ciam antauen sen fine.